como voluntario hago servicios para colegios, para residencias, también he participado como voluntario en las lanzaderas del COVID durante la pandemia y recientemente en la lanzadera de refugiados de Ucrania que se hizo antes del verano. Aparte también participo en las, itinerancias del centenario de Aixarxa de Bus. Faig serveis de trasllat de persones i els porto a fer activitats terapèutiques. També condueixo vehicles clàssics, històrics, i faig diferents esdeveniments amb ells. També soc monitor del projecte TMB Educa Educatiu i faig visites als centres de treball de TMB. A part de tot això, soc soci col·laborador de la ONG Conductors Solidaris de Catalunya. He fet diferents activitats sota, la, sota el paraigües de TMB Educa. He fet 24 hores al bus, he fet eh, TMB es mou per l'educació, per l'educació espacial, he fet unes quantes esports recerques i he fet troballes amb la Guàrdia Urbana. Hacemos que personas con discapacidad física puedan moverse mejor dentro de las instalaciones del metro. Pues ayudo un poco en todo lo que puedo, principalmente en todo tipo de, eventos, principalmente relacionado con autobuses clásicos y si no son clásicos también, como la cabalgata de Reyes, el bus de Classic Historic, un día mirando la intranet descubrí un documento que hablaba sobre el voluntariado, eh, contacté mediante un mail que indicaban y me escribieron y desde entonces empecé el voluntariado en TMB. Entré en Triángulo Turno Tarde, eh, ahí se hacía el mantenimiento de las carrozas de Reyes, me llamó bastante la atención y poco a poco pues había días que había que hacer ensayos por las mañanas, eh, ponerlas en marcha y bueno, pues esto me hizo un poco meterme en el mundo de voluntariado. a ver un anuncio a la intranet y em vaig posar en contacto. Estábamos aquí, a preguntar aquí, quería hacer això de voluntariado, ningún va y el dit i el yo. En mi etapa como agente de centro del Conde del Triángulo, un compañero que actualmente es voluntario, me comunicó de que existía esta oportunidad y no, no dudé ni un segundo en apuntarme. Y desde aquel entonces, sigo. Evidentment, el voluntariat requereix un esforç i un temps, però la recompensa és, és molt més forta que, que el temps invertit i l'esforç. Jo em gestiono personalment el temps per fer el voluntariat i veig la disponibilitat que tinc per realitzar aquests serveis. Por supuesto que compensa, la palabra esfuerzo no existe. Claro que compensa porque si no, no lo haría. No me requiere ni tiempo ni esfuerzo, me aporta más de lo que yo aporto es una hora que dedicamos y es una ayuda para toda la vida a esta persona y además es una carga de moral muy fuerte hacia mí. Si algú es planteja un voluntariat, poca cosa es pot afegir al, al tema. Simplement ensenyar-li a, que es dedica la Fundació i oferir-li totes les possibilitats i activitats que té. Las animes a fer-ho, perquè coneixes a personas excepcionals que desde el primer moment que arribes et regalen un somriure. Es muy gratificante, una experiencia maravillosa. Que lo pruebe, que hasta que no lo prueba no sabe el beneficio que estás haciendo a una persona y a ti mismo. hay que probarlo al menos. Ya estás andando en apuntarte. Pues en especial en diciembre del año pasado, cuando, haciendo un servicio en el Centro de Educación Especial del Carrilet, donde ya he hecho varios servicios, al llegar al colegio, los niños y los monitores me hicieron bajar, para mi sorpresa, y se quiso hacer una foto conmigo. Y al acabar me entregaron un obsequio, un llavero hecho por ellos y un diploma en el cual pues agradecían que yo hubiera compartido mi tiempo con ellos. Me costó bastante no emocionarme. En marzo del 2022 nos va a contactar TMB para participar a las llançadores para anar a recollir gent a de Sants que venían refugiats de la guerra en Ucrania. Ven moure 4.700 personas, gracias a todas las compañías y companyes que es van apuntar para participar en aquests serveis solidaris Me he encontrado sobre todo con gente que acaba de tener un accidente, entonces eh, aparte de llevar una mochila física, llevan eh, una mochila psicológica que tienen que trabajar cada día. La atención de la cabalgata de Reyes que en el momento voy a arrancar funcionen todos, todos arranquen, ir por una carretera haciendo rally de clásicos a 60 km por ahí, que no se pare en bus, no sé, tocando un grupo de música dentro, muchas aventuras diferentes y todas muy buenas. Al mes significatiu que té el voluntariat sobretot són les rialles d'aquests personatges petits que passen per, per davant teu, que ho diuen tot, només amb las rialles.